à cette croisade. Soyez les bienvenus. Gloire à Dieu. Il va pleuvoir pour moi, pour toi, pour chacun au nom de Jésus. Ici, dans l'état de Rivers, je vous souhaite la bienvenue. Tous les états du Nigeria, soyez les bienvenus et toutes les nations d'Afrique, Europe, d'Amérique, d'Asie, partout, soyez les bienvenus à ce moment spectaculaire au nom de Jésus. C'est comme si nous sommes à vélo et nous sommes au premier, nous changeons. Nous venons maintenant, après nous passons à, à moto, maintenant nous rentrons dans la voiture, ensuite nous restons dans le bateau, Maintenant, nous sommes venus en, avion. Et nous, prenons l'envol pour cette averse de bénédiction. Pour chacun. Partout. Plus de bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Il y aura le salut. Il y aura la guérison. Il y aura la délivrance. Il y aura les miracles le spectaculaire aura lieu dans ta vie au nom de Jésus. Les candidats de miracle, où êtes-vous? Père, au nom de Jésus. Nous te remercions en ce moment, nous bénissons ton nom. Nous savons que tu as préparé des plus de bénédictions pour chacun. Et tous ceux qui sont ici, comme nous venons, nous prions Personne ne repartira les mains vides au nom de Jésus. Les individus, les familles, les églises, partout, dans toutes les nations, en ligne, physiquement, plus de bénédictions sur chacun. Confirme ta puissance et tes miracles dans chaque vie. Nous te remercions, Seigneur, pour nous savons que c'est fait. Nous le verrons, nous entendrons et nous allons l'expérimenter. Personne ne sera oublié. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse. pour vous asseoir. Cette phrase que vous entendez depuis des années, il y aura de plus de bénédictions est-ce que vous savez que c'est de la Bible? C'est une promesse de Dieu. C'est une parole prophétique que Dieu a préservée pour nous. C'est en Ézéchiel chapitre 34, verset 26. Ézéchiel chapitre 34, verset 26. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. Je crois que tu vas dire Amen. Hein. J'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Ça, c'est la promesse de Dieu. Il dit, je le ferai. Quand Dieu dit qu'il fera quelque chose, ce sera fait. Et quand il fait une promesse comme celle-là, c'est une promesse pour chaque heure, une promesse pour tout lieu, une promesse pour toute personne, et c'est une promesse en particulier pour toi. Il y aura une pluie de bénédictions. Maintenant, quand vous joignez cela à Hébreu, chapitre 13, verset 8, et dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, quand le Seigneur dit, il y aura une pluie de bénédictions, les gens attendaient. Ils attendaient le Messie. Ils attendaient le Sauveur. Ils attendaient le Rédempteur. Il, ce sera. Et quand Christ est venu, alors la pluie a commencé à tomber. Les miracles ont commencé à se produire. C'était de, façon sans précédent. Des gens qui comprenaient, se sont réveillés. Voici ce que Dieu avait dit. Qu'il y aura une pluie de bénédiction. il y aura en ce moment-là d'Ézéchiel. C'était dans l'avenir. Je le ferai. Je ferai les nuages. J'enverrai la pluie. Je ferai des prodiges parmi le peuple. Maintenant, même si c'était à l'avenir en son temps, Christ est venu. Et quand Christ est venu, alors il a commencé à aller dans toutes les villes, dans les villages, dans les communautés et partout dans le pays. Alors la réalité et l'accomplissement de ces plus de bénédictions ont commencé à se réaliser au milieu d'eux. Et chaque jour, quiconque rencontrait Christ, comme tu rencontres Christ ce soir, à tout moment, Christ lancer une invitation, comme il lancera une invitation ce soir, chaque fois que Christ touchait qui que ce soit, comme il va te toucher ce soir, la pluie commence, commence à tomber sur eux d'en haut. Maintenant, Christ est allé au ciel. Et il est là-bas. Et il est en train maintenant d'envoyer la bénédiction, la pluie d'en haut, sur tout le monde il est toujours le même. Hein. Ce soir, je vous parle de plus de bénédictions de la part du Christ inchangeable. Les plus de bénédictions de la part du Christ inchangeable. Christ inchangeable, le sauveur. Christ l'inchangeable, le guérisseur. Christ l'inchangeable, le libérateur. Et, et cela vient de lui nous allons faire quelque chose très simple pour que vous puissiez vous rappeler et pour que vous compreniez ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. Ce mot pluie de bénition, pluie en anglais, c'est S pour le salut. Ce soir, le salut vient pour toi. Le H en anglais, c'est pour la guérison. Et ce soir, comme les pluies commencent à tomber, et qu'aucune puissance ne peut renvoyer la pluie dans les cieux. S pour le salut, H pour la guérison en anglais, tu es guéri. Et que soit la maladie, quelle que soit l'infimité, la guérison vient pour toi. Je reçois. Le haut, c'est l'obtention. Quand quelque chose t'est donné, et tu ne regardes pas la chose, tu étends tes mains et tu saisis la chose. Tu reçois cette chose. Tu obtiens. Et ce que tu obtiens, c'est ce que tu reçois. Ce que tu reçois, c'est ce que tu vas expérimenter. Et ce que tu reçois, et ce que tu obtiens, et ce qui devient pour toi, ce sera visible dans ta vie ce soir je vais obtenir quelque chose. Ce soir, je vais obtenir quelque chose. Ça fait partie des plus de bénédictions qui est ta possession personnelle. Le W, c'est le prodige. Quelqu'un aide-moi à crier prodige. Crie comme si tu l'as déjà. Hmm, prodige. Prodige, ça vient pour toi le prodige du salut, le prodige de la guérison, le prodige de la délivrance, le prodige des yeux aveugles qui s'ouvrent et le prodige des paralytiques qui se lèvent pour marcher et le prodige des impossibilités devenant possibles dans ta vie, prodige. Je crie prodige le E, c'est l'élevation. Christ est élevé et il a été élevé pour que partout tu te trouves et qui que tu sois, qui puisse t'élever. Il va t'élever. Tu es dans une fosse, il va te sortir de la fosse. Tu es dans la vallée, il va te sortir de la vallée. Ça, ça fait partie des pluies qui viennent sans une élévation et cette pluie ne sera pas complète. Mais les pluies seront complètes dans ta vie ce soir. Le R, c'est la restauration. La restauration. La restauration du ciel. La restauration par le ciel. La restauration pour te restaurer à tout ce que Adam et Ève ont perdu. Tout ce que toi, tu as perdu dans ta vie, il y a la restauration ce soir, la restauration, ensuite, le S, c'est la provision surnaturelle. La provision surnaturelle. Les pluies, salut, guérison, obtention, prodige, élévation, restauration, et provision surnaturelle. Voici les trois points que je vous donne ce soir. Nous allons maintenant voir le message. Premièrement, et ça, ça va venir. Voici des choses que tu vas posséder. Et quand nous allons dire, tu veux ceci, tu veux, tu veux, es tu immédiatement quand tu réponds pour que le ciel puisse savoir que voici ce que tu cherches. Et tu vas obtenir quelque chose ce soir. Est-ce le salut pour tous les hommes accusés. Le salut pour tous les hommes accusés. Romains 3, verset 9. Romains 3, 9. Romains 3, 9. Quoi donc Sommes-nous plus excellents, nous, juifs, que les païens, nos parents Sommes-nous plus sages que les noirs Sommes nous nous, les hommes de couleur, sommes nous plus sages que les blancs Dans toutes les nations, il y a des gens qui font des comparaisons, à voir que ceci est meilleur que ceci. Comme nous considérons les individus, ils nous posent la question, est-ce que vous êtes mieux que les autres Les autres sont démons, vous êtes les anges, les autres sont les pécheurs, vous, vous êtes les saints. Non, nullement. Vous n'êtes pas meilleur que vos voisins, vous n'êtes pas meilleur que les autres nous avons, été nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont tous l'empire du péché. Prouvé que tous sont sous l'empire du péché. Voilà pourquoi Idée. verset 23 là-bas, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, tous. Les juifs, les juifs n'est pas meilleur que les païens. Tous ont péché le fréquentateur d'église n'est pas meilleur que ceux qui ne vont pas à l'église. Tous sont péchés. Les jeunes ne sont pas meilleurs que les adultes. Tous sont péchés. Tout le monde, tout le monde. Nous portons le badge d'Adam avec nous, la nature d'Adam avec nous. Car tous sont, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelle est la solution alors? Le salut pour tous les hommes accusés ce salut vient pour toi ce jour. Une fois que tu acceptes que tu es un pécheur, tu acceptes que tu as péché, tu acceptes que tu n'es pas meilleur que les autres, euh, le même lien du péché qui a paralysé les autres, les mêmes liens du péché te rendent incapable, incapable de mener la vie de justice et d'être juste aux yeux du Seigneur. Une fois que tu acceptes cela, alors l'offre gratuite du salut de Dieu te parviendra ce soir. Vous voyez le verset 24. Verset 24, il dit, « Et ils sont gratuitement justifiés. » Tu ne peux pas payer pour le salut. Tu ne peux pas pleurer et verser des larmes pour remplir le seau qui va te qualifier pour le salut. Tu ne peux pas rouler par terre pendant longtemps suffisamment pour être qualifié pour le salut. Tu ne peux pas payer de l'argent pour être qualifié pour le salut. Et, et sont gratuitement justifié par sa grâce. Cette grâce est là ce soir. Cette grâce va te sauver ce soir. Dès l'instant que tu tends ta main de foi et tu dis Seigneur, me voici. Je ne peux pas payer pour le salut. Me voici. Mes bonnes œuvres ne peuvent pas être assez suffisant pour le salut. Me voici, les bonnes œuvres que j'ai faites, toutes les fréquentations d'église ne peuvent pas mériter le salut, étant juste, gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption qui est en Jésus-Christ, le salut en Christ, le pardon en Christ, la justification en Christ. Comme tu viens à Christ ce soir, tu es connecté au salut. J'ai dit, tu es, comme tu viens à Christ ce soir, tu es connecté au salut. Voilà pourquoi je donne normalement, je lance l'appel, une invitation, et je dis, tu es là, tu veux le salut du Seigneur, ça vient du ciel, et ça fait partie des bénédictions. Par, partout tu lèves ta main, et tu lèves ta main. Et quelque soit qu'il dit de faire soit ou pas, tu le fais, ce salut viendra pour toi. Qu'est-ce que je dis Ce que je dis, c'est que la pluie va tomber, les averses viennent. Tu dois sortir et apporter ton seau. Alors, il va remplir ta coupe, remplir ton tonneau, remplir ton seau à débordement au nom de Jésus. Mais si la pluie tombe, si les averses viennent, alors tu t'enfermes dans la maison et tu renverses ton seau. Et pendant que la pluie est en train de tomber et tout le monde est satisfait, toi tu es là-bas et tu ne sors pas, tu ne feras pas partie des bénéficiaires des averses. Mais comme la pluie tombe, et tu sors ton cœur, tu sors ta personnalité et tu dis oui Seigneur, la pluie tombe pour tout le monde, moi aussi je serai participant, le salut viendra pour toi. Ton cœur peut t'accuser, les voisins peuvent t'avoir accusé, et peut-être tout le monde, même le diable peut t'avoir accusé comme si tu étais le plus grand pécheur du monde. Ce salut c'est pour tous les hommes accusés. Ce salut viendra pour toi. Christ t'invite. Le Sauveur t'invite. Et comme tu réponds, le S, le commencement des averses, le salut pour tous les hommes accusés. C'est pour toi. C'est pour moi. J'ai dit c'est pour moi. Tu seras sauvé au nom de Jésus la lettre suivante, c'est H en anglais qui est la guérison. Dans la pluie, le H, c'est la guérison. La guérison à travers son message accepté. La guérison à travers son message accepté. Tu as entendu parler d'un docteur. Tu as, tu as un défi. Quelqu'un t'a dit, quelqu'un t'a parlé de ce docteur. Tu dis, d'accord, j'ai entendu mais tu n'as pas répondu. Tu n'as pas mené l'action. Le médicament va sauter sur toi et l'injection ne va pas pénétrer ton corps pendant que tu es loin. Non, tu dois venir. Tu dois comprendre que si tu crois au message qu'on t'a dit, qu'on t'a dit sur le guérisseur, tu dois mener une action. Alors Jésus-Christ est notre guérisseur. Jésus-Christ est le docteur de tous les docteurs. Intérieurement, il va te guérir. Extérieurement, il va te guérir. Tes yeux aveugles, il va les ouvrir. Tes pieds paralytiques, il va les toucher, ils vont se lever. Quel que soit ce qui ne va pas dans ta vie ce soir, il va accomplir cette opération là-bas. Guérison. Quelqu'un crie guérison la guérison à travers son message accepté. Voyons Esaïe, chapitre 53, verset 1er. 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Ceux-là qui ont cru au message, le rapport que qui guérit, il guérit les yeux aveugles, il guérit la folie. Il délivre de tous les tourments et des attaques de Satan. Il ôte le tumeur. Il ôte l'hernie. Il est capable d'ouvrir les oreilles sourdes et les langues liées. Il les délie. Maintenant, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus dans ta vie, ce soir, il va, fera marcher cette part de ton corps. Si tu n'entends pas tu vas entendre. Et nous disons que Christ est le guérisseur de toute maladie. Et comme tu acceptes, vois pourquoi le prophète pose la question qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Verset 4. Verset 4 dit, Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il a déjà ôté cela. C'est ce que tu dois comprendre que toutes tes souffrances, tous tes problèmes, toutes tes infimités, tous les problèmes que tu as, tout est porté par Christ. Est-ce que c'est tout l'amène là que tu as? Il a porté nos souffrances. Il a porté nos douleurs. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5 on dit, mais il était blessé pour nos péchés. C'est notre substitut. Toutes les transgressions, tous les péchés, tout le mal que nous avions avant, il a souffert sur la croix du calvaire pour ôter toutes choses. Et on dit, le, châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est pas sa nous sommes guéris. Quand tu rends cela personnel et tu sais que pas maître maîtrissures, je suis guéri. Et tu crois à cela du plus profond de ton cœur. Et tu sais que même aujourd'hui, quelle que soit la maladie, c'est impossible aux hommes, mais ce n'est pas impossible à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ton cas est possible. Ta guérison est possible. Ta délivrance est possible. Ton miracle est possible. Matthieu au chapitre 8, verset 16. On dit, verset 16 de Matthieu 8, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs, ce Messie, on amena auprès de Jésus, le Sauveur, on amena auprès de lui, ce guérisseur, on amena auprès de lui ce libérateur. On amena auprès de lui plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Il guérit tous les malades. Combien de personnes seront guéries ce soir? Il guérit tous les... Il n'a pas changé. Jésus-Christ, le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il guérit tous les malades. Pourquoi Verset 17. Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Esaïe le prophète. Le prophète a simplement dit, a parlé ce qu'il a entendu du ciel. Il n'y a pas de mensonge au ciel. Il n'y a pas de tromperie au ciel. Et il n'y a pas de politique et de, fabrication au ciel. Le ciel révèle toujours la vérité au prophète. Et le prophète Esaïe a reçu cette vérité et cette révélation. Et lui-même, il a pris nos infimités et porté nos douleurs. Et il va ôter tes infimités, tes maladies et ces douleurs. Il va les ôter facilement tu ne vas même pas sentir de douleur. Il va opérer le miracle dans ta vie ce soir. 1 Pierre, au chapitre 2, verset 24. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre 2, 14, 24. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, lui-même, dans son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les issus, duquel vous avez été guéris. Je suis guéri. Ne dis pas seulement Amen. Je suis guéri. Cancer sera guéri ce soir tous les ulcères seront guéris ce soir. Problèmes de cerveau seront guéris ce soir. Cette chose qui est enflée sur ton corps sera guérie ce soir. Cette chose qui cause des douleurs dans ta vie, ce soir, tu es guéri au nom de Jésus. S pour le salut, H pour la guérison, et maintenant, nous avons oh, l'obtention de la miséricorde abondante. L'obtention de, la, miséricorde abondante. Pourquoi avons-nous besoin de la miséricorde Parce que nous faisons face au jugement. Parce que nous avons fait des choses qui vont nous, envoyer en prison. Cette prison n'est pas c'est pas pour 10 ans, 70 ans ou bien 100 ans. Cette prison, ce serait pour l'éternité. Et c'est seulement, ce n'est pas seulement la prison avec euh, les travaux forcés, c'est la prison avec souffrance insupportable. Maintenant, on dit, qu'est-ce qui peut laver mes péchés Rien que le sang de Jésus. Comment est-ce que je peux être libéré de la douleur du mal que j'ai commis, il y a une seule voie, la miséricorde, la miséricorde de Dieu, l'obtention, la miséricorde abondante. 1 Timothée chapitre 1, 13. 1 Timothée 1, 13. moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Je n'ai pas pu venir à Dieu par mes mérites. Je ne pouvais pas dire à Dieu, regarde-moi, je suis bon, je suis gentil, je suis pur, je suis juste. Pour cela, manifeste-moi la miséricorde. Il a dit non. Il dit non. tu ne peux pas mériter cela. Tu ne peux pas mériter la miséricorde. C'est lorsque tu n'as pas de mérite et tu dis rien d'autre, rien dans mes mains, je m'attache seulement à la croix. Roc des âges, frappez pour moi, que je me cache en toi, que les eaux et le sang qui ont coulé de ton flanc blessé lave mes péchés. C'est en ce moment-là que la miséricorde viendra. Je vois quelqu'un là-bas, la miséricorde vient pour toi c'est la miséricorde de Dieu qui te pardonne. C'est la miséricorde de Dieu qui annule tous les châtiments que tu dois subir. Et maintenant, comme tu viens, tu dis, Seigneur, je ne le mérite pas. Je ne mérite pas le salut. Je ne mérite pas cela. Je ne mérite pas le pardon. Je ne le mérite pas. Je ne mérite pas une place au ciel. Je ne le mérite pas. Je ne mérite pas la justification et la joie pour la vie et pour l'éternité et ce que je n'ai pas par mérite, je vais l'obtenir par miséricorde. Ça, c'est les pluies, l'obtention de la miséricorde abondante. Il dit avant, j'étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Verset 14. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur. La grâce de notre Seigneur. La grâce de notre Seigneur. Dans le monde, il n'y a pas de grâce. On dit, je cherche du travail. Quelles sont tes qualifications? Où est ton diplôme? Je n'ai pas de diplôme donne-moi l'emploi par la grâce. <laughs> On dit, ça ne marche pas comme ça. Hein. Tu vas à la banque, tu veux de l'argent. Et tu dis à la caissière, oh, j'ai besoin de l'argent. Combien veux-tu? Je veux tel mille. Est-ce que tu as un compte avec nous? Non, ce n'est pas de compte. Donnez-moi l'argent par la grâce. On dit, ça ne marche pas comme ça ici. Tu vas au marché et tu cherches à manger. J'ai besoin de nourriture, de noter. Ah, tout est disponible. Ouais. Est-ce que tu veux payer le prix? Ah, ah. Je veux avoir tout ce qui est au marché par la grâce. Le monde ne, connaît pas la grâce. Seul Dieu agit par la grâce. Et ce que nous n'avons pas, et nous voulons avoir, c'est seul Dieu qui peut pourvoir ça pour nous par la grâce. Aidez et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Ce soir, toute bénédiction du ciel dont tu as besoin, ce que tu ne peux pas obtenir du monde, parce que le monde n'opère pas par la grâce, mais le ciel opère par la grâce. Ce dont tu as besoin, tu l'auras par la grâce au nom de Jésus. Verset 15, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ digne d'être reçu. Quand tu acceptes la grâce de Dieu, comme tout le monde accepte, la grâce de Dieu, ce qu'il obtient par la grâce, tu auras pas la grâce. Elle n'obtient pas la grâce et tout le monde aura des plus de miracles ce soir par la grâce au nom de Jésus. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Pour sauver les pécheurs. Pour sauver qui Dites-moi non. Vous savez, certaines personnes, hein, je ne peux pas être sauvé ce soir. J'ai dit pourquoi Je veux tourner une nouvelle page pour devenir une meilleure personne avant d'être sauvé alors ils ne sauvent pas les pécheurs. Tu t'es déjà sauvé, tu t'es déjà purifié, alors tu es déjà juste. Ils ne sauvent pas les autres, ceux qui sont justes eux-mêmes. Ils sauvent les pécheurs. D'autres disent, oh, je veux faire quelque chose. Et je veux me discipliner moi-même et mener une vie juste. Afin que quand je viens à Christ, je dis, Christ, vois ce que j'ai fait. Je me suis rendu juste il n'est pas venu sauver les justes, il est venu sauver les pécheurs. Comme tu es là ce soir, et tu sens la culpabilité de tes péchés et le pouvoir de tes péchés, et tu es désespéré dans tes péchés, alors tu es le candidat pour le salut. Il va te sauver, il va te pardonner, il va transférer ton nom de la force des ténèbres et amener ton nom dans la lumière au nom de Jésus. C'est une parole certaine et digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Ça veut dire quoi? Ce qui est devenu Paul a dit, j'étais mauvais, très très mauvais, aussi mauvais. J'étais violent. Plus que tout homme violent sur terre. J'étais blasphémateur. J'étais terrible. J'étais le premier, le plus grand, le grand, le plus méchant des pécheurs. Si Dieu peut me sauver, qui est le premier des pécheurs, alors tous les autres qui sont derrière moi, le Seigneur va les sauver. Il va te sauver ce soir. Il va changer ta vie ce soir. S'il a pu sauver Saul, qui est devenu Paul, il y a d'espoir pour toi. Ce soir, c'est la soirée de ton salut. Je n'ai rien d'autre à faire. Christ est le sauveur. Il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Verset 16 mais, verset 16, mais j'ai obtenu miséricorde. Rappelez-vous, tu ne viens pas, j'ai payé beaucoup d'argent à l'église, non, non, non, j'ai obtenu miséricorde. J'ai fait du bien, j'ai envoyé quelqu'un à l'école, j'ai payé sa scolarité, j'ai donné des vêtements, aux au, nu, j'ai donné de l'eau. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons. Il dit, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servis d'exemple. Ce qu'il a fait pour moi, c'est un exemple. Ce qu'il a fait pour moi, c'est un modèle. Ce qu'il a fait pour moi, c'est un exemple. Et, à, d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Comme tu crois en lui ce soir, la vie éternelle viendra pour toi. Tu crois en lui, pour la vie éternelle. S, le salut. H, la guérison. O, l'obtention de la miséricorde abondante. La, lettre suivante, le W en anglais. Le w, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas avoir ce soir? Les prodiges. Les élus vont te regarder, seront étonnés les maladies qui étaient là-bas. Et cette maladie est en train de partir. Elle va te regarder derrière. Et te regarder. Plus d'infimité. Et va s'étonner. Les mauvais esprit qui possédait ta vie avant, ce mauvais esprit va sortir. Et comme le mauvais esprit sort, il va regarder derrière et il va dire, pour toujours, pour toujours, je ne peux plus revenir en lui. Je ne peux plus revenir en elle il va s'étonner. Et toi, tu, tu les béquilles depuis combien d'années maintenant Et aujourd'hui, le Seigneur va accomplir des produits dans ta vie. Et ces béquilles, tu vas les laisser au nom de Jésus. Alors, comme tu retournes à la maison, et tu vas te tenir debout, tu marches droit, et tu cours même. Les gens vont dire, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Tu vas, ils vont dire, non, non, c'est comme son frère jumeau, sa soeur jumelle. Tu vas dire, oui, c'est moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu l'as eu. Les prodiges dans ta vie au nom de Jésus. W donc, les prodiges des miracles complets. Tu vas à gauche, miracle. Tu vas devant, miracle. Tu vas à gauche, miracle.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 il y aura les signes au nom de Jésus. À qui Dieu a rendu témoignage. Qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Nous avons entendu certains témoignages. Et ces témoignages, et beaucoup d'autres, font se multiplier dans ta vie. Verset 43, verset 43, verset 43, la crainte s'emparait de chacun. Et, il se faisait beaucoup de prodiges. Combien de prodiges Beaucoup de prodiges. J'ai dit combien de prodiges Beaucoup de prodiges. Pour les jeunes, pour les vieux, pour les lettrés, pour les normaux, pour les garçons et les filles. Beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Christ a fait les prodiges il a transféré la puissance à ses disciples. Et partout, ils se rencontraient prodiges. Et partout, comme nous nous rencontrons ensemble, et nous nous rencontrons au nom de Jésus, prodige. Ce coin là-bas, prodige. Devant moi ici, prodige. loin, loin, derrière là-bas, comme nous mentionnons le nom de Jésus, il y aura prodige. De l'autre côté, prodige dans ta vie. Prodige complet. Le mot suivant, c'est E. L'élévation de la pauvreté extrême. L'élévation de la pauvreté extrême. 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. Voici ce que Dieu fera pour toi ce soir. Et regarde ce que Dieu fera pour toi ce soir. Est-ce que c'est de toi que je parle là-bas? Appelle-toi, partout où tu es, dans n'importe quel pays où tu te trouves, et tu es en ligne. Voici les miracles qui t'attendent. L'élevation de la pauvreté extrême, de la misère extrême. 1 Samuel 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde il a la puissance, il a la sagesse, il a la capacité pour placer tout le globe sur des colonnes invisibles. Et le globe tourne et rien ne bouge. Le Dieu qui a la puissance et la sagesse, et il a la capacité de poser le monde entier sur ces colonnes invisibles, ce même Dieu va te lever de la fosse, il va te lever. De ta pauvreté, il va te lever. De ta souffrance, il va te lever. De ton emprisonnement, il va te lever. Si tu étais couché là-bas, et les cancres là marchent sur toi, les reptiles rampent sur toi, et ces messagers du diable il marche sur toi, tu sortiras de ce lit-là. L'élévation de la misère, de la pauvreté extrême. Maintenant, nous avons R, R, la restauration. Quelqu'un aide m'a restauration. La restauration à notre puissant Créateur. L'Éternel va te restaurer. Ton âme, ton esprit, ta vie, toute partie de ta vie, la restauration ce soir, et toute bonne chose que tu as perdue dans la vie, la restauration ce soir. Tu es restauré au, puissant créateur, à celui qui t'a créé. Et il dit, je connais le plan que j'ai pour toi, les bonnes choses que j'ai pour toi. Et cette bonne chose qui t'a échappé, qui t'a échappé à longtemps, tu vas être restauré dans les bénédictions du Seigneur. Joël, Joël 2, verset 12. Joël 2, 12. Joël 2, 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Et des... Regarde la direction dans laquelle tu marches et tu as perdu des choses de valeur dans la vie. Tu as perdu ton chemin. Tu as perdu ton héritage. Tu as perdu les bonnes choses que tu devais posséder à cause de tes mauvais actes. Et demain, la restauration peut venir ce soir. Le changement peut venir ce soir. Si tu peux revenir à moi de tout ton cœur tu ne distribues pas ton cœur, une partie à Satan, une partie au monde, une partie à la religion, une partie à la tradition, mais tu rassembles tout, tout de ta vie, tout ton cœur. Alors tu dis, je viens de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma pensée, et je retourne au Seigneur sans aucune pensée de faire des tour et de retourner au diable, de retourner au monde, ou bien de retourner au, retourner au péché. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur. Verset 13. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez, voyez cela, et revenez, revenez à l'éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie, du jugement qu'il envoie. Verset 25. Je vous remplacerai les années comme dévorer les sauterelles. Il dit, moi, je vais remplacer la joie perdue, la santé perdue, la bonté de la vie que tu as perdue, ta famille que tu as perdue, tout ce que tu as perdu, il va remplacer tout. Les choses que tu dois avoir pour garder âme et esprit ensemble, il va tout restaurer. Il dit, je le ferai. Il dit ça, c'est imparable. Ces bénitions viendront dans ta vie. sans personne ne peut arrêter cela. Je remplacerai, je vous remplacerai. Pas seulement les jours, les semaines ou les mois. Toutes les années pour dévorer la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26, il dit, Verset 26. Après avoir dit, je le ferai, et il va remplacer. Il me remplacera. Il va me remplacer. Il le fera au nom de Jésus. Il est disposé à le faire. C'est pourquoi il a fait la promesse. Il aime le faire. C'est pourquoi il a fait la promesse. Et il est prêt, en ce moment même, a apporter la restauration dans ta vie. Voilà pourquoi il a fait la promesse aidez moi le Dieu du ciel, moi, que Satan ne peut arrêter, moi. Pour chacun de nous parlons du Dieu impartial, nous parlons du Dieu incorruptible, nous parlons du Dieu. Quand il fait la promesse, il accomplit cette promesse dans ta vie. Et ce soir, quelqu'un aide-moi à ce soir. C'est ta soirée de restauration dans ta vie et il dit, vous mangerez et vous rassasierez. Rassasier, rassasier. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Il fera des prodiges dans ta vie. Quiconque, quiconque hein, viendra au Seigneur ce soir, et dira, Seigneur, je suis bénéficiaire, je suis participant des plus de bénédictions et j'ai besoin de la pleine restauration, la restauration totale dans ma vie et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Est-ce que tu es là-bas? Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ah, est-ce que tu fais partie de ces gens-là mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Verset 32. Verset 32 nous dit, alors quiconque, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Quiconque, dans ce coin là-bas, quiconque devant là-bas, quiconque au dehors là-bas, quiconque, cette personne en ligne, comme tu invoques le nom du Seigneur ce soir, la délivrance viendra, la restauration viendra, le salut viendra, la miséricorde du Seigneur viendra, la transformation totale viendra dans ta vie au nom de Jésus. Le S la, la provision surnaturelle, ça va couler dans ta vie. Tous les besoins de ta vie, spirituelle, physique, tous les besoins de ta vie émotionnelle, tous les besoins de ta vie, tout ce pourquoi tu pleurais ce soir, c'est la nuit de accomplissement Le Seigneur le fera dans ta vie au nom de Jésus. La provision surnaturelle de la part du Messie reconnu. le Messie. Il est le Christ. Il est tout en tous pour toi, pour moi et pour tout le monde. En Jean, chapitre 4, 25. Jean, chapitre 4, 25. La femme dit, je sais le Messie doit venir. Je sais que le Messie doit venir. Le Messie était debout, elle, debout devant elle, mais elle l'a pas reconnu. Beaucoup sont comme ça. Le Messie, le Sauveur, le Guérisseur, le, le, Secours, le Libérateur, il est debout devant eux et il n'arrive pas à savoir. Et ils disent, je sais le Sauveur vient. Il est là. Le guérisseur va venir. Mais il est là. Le, celui qui va secourir va venir. Mais il est là. C'est ce soir. Ton salut, c'est ce soir. Ta guérison, j'ai dit c'est ce soir. Ta rédemption, j'ai dit c'est ce soir. Ne regarde pas ailleurs. Ne cherche pas un autre jour. Vois, il est là. La femme ne le savait pas. La femme dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, quand il sera venu, il y a des gens, vous savez, ils ne savent pas que le salut, que le sauveur est là. Ils disent, nous l'aurons quand nous allons traverser nous serons dans l'au-delà. Non, personne ne peut savoir qu'il est sauvé maintenant. Hein. Personne ne peut savoir qu'il est guéri maintenant. Hein. Personne ne peut savoir qu'il est délivré maintenant. Mais dans l'avenir, quand nous allons traverser la porte de la mort et nous allons dans l'au-delà, alors nous saurons que nous sommes sauvés. Mon ami, c'est maintenant ici. Hein. Le salut, c'est ici. La délivrance, c'est ici le miracle, c'est ici. Elle dit, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Quand il sera venu, il nous sauvera de tous nos péchés. Quand il sera venu, il va nous guérir de toutes nos maladies. Quand il sera venu, il va accomplir des prodiges dans chaque vie. Verset 26, verset Jésus lui dit, je, moi qui te parle, je le suis. Il est venu. Il est là. Moi qui te parle, je le suis. Je suis le sauveur. Je suis le guérisseur. Je suis le libérateur. Il est là, devant toi. Et comme tu te donnes, tu t'offres à lui maintenant. Le salut est venu. La guérison est venue. Hein. Vous savez, les pluies vont commencer à tomber maintenant. J'ai dit, la, les pluies vont commencer à tomber maintenant. Le salut te sera donné maintenant même. Hein. La guérison sera pour toi maintenant. Tu vas obtenir la miséricorde de Dieu maintenant même ce soir au nom de Jésus. Alors ensuite, prodige. Est-ce que tu peux penser à cela Que toi, toi en particulier, pas une autre personne, hein, toi en particulier, les prodiges venant sur ta vie, alors ensuite, il va te lever. Il va te sortir de cette vallée de crime, de tristesse, et il va t'amener sur la, le sommet de la montagne de la joie du Seigneur au nom de Jésus la restauration, la rédemption, la restauration totale dans ta vie ce soir au nom de Jésus. La, la, provision surnaturelle. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins en Jésus-Christ, même ce soir. Est-ce que tu es prêt? Le ciel est prêt. Est-ce que toi, tu es prêt? Dieu est prêt. Est-ce que toi, tu es prêt? Ton salut est là, disponible. Quiconque, quiconque, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Le salut est là maintenant. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péché, tous sont péché. Mais quiconque veut que la culpabilité soit ôtée, que le pouvoir du péché soit brisé de sa vie, voici le temps, le moment de ton salut. Partout tu es, la tête baissée, les yeux fermés, lève simplement ta main, tu veux le salut. Il dit, « oui, j'accepte, Seigneur. Le pire des pécheurs a eu le salut. Accepte cela ce soir. Le plus terrible des pécheurs. Le Seigneur dit, il va me pardonner. Tu le reçois ce soir. Partout tu es. Lève simplement ta main. Lève ta main partout tu es. Le salut, le pardon, venant pour toi. Et le Seigneur va écrire ton nom au ciel. Comme ceux-là qui voient ceux dont les péchés sont totalement personnels. Comme tu lèves ta main, lève-toi. Tu vas t'identifier pour dire que le salut est pour moi. Le salut est pour moi. Ici, à Port-à-Côte, dans tous les autres lieux, partout où vous êtes, ailleurs, vous êtes debout maintenant. Le salut est pour moi. Et c'est gratuit. C'est pas la miséricorde de Dieu et toute ville où tu te trouves, au Nigeria, dans n'importe quel État, dans n'importe quelle nation, en Afrique, hors d'Afrique, et tu es en ligne, et tu dis, je veux ce salut maintenant. Christ est à côté de toi. Il est l'omniprésent. Il va te pardonner. Lève ta main. Et rappelle-toi, il dit, revenez à moi de tout votre cœur viens au Seigneur et dis, Seigneur, je me détourne de mes péchés, je me répands de mes idoles, je me répands de la tradition, je me détourne de tout autre Dieu, je me détourne de toute autre religion, je viens à Christ, mon Sauveur, mon Rédempteur, mon Seigneur. Et comme tu le fais, dis je crois que Jésus est mort pour moi. Je crois que Jésus est ressuscité encore en ma faveur. Et pour cela, tous mes péchés, sans exception, tout péché est pardonné. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, immédiatement qu'il invoque, c'est en ce moment qu'il le fera. Le salut est venu pour toi maintenant. Amen. J'ai dit le salut est venu pour toi maintenant. Amen les mains levées toujours. Je vais prier pour vos pères. Quel Dieu aimable es-tu, Seigneur Jésus. Oh, quel sauveur prêt es-tu. Nous te remercions parce que ce salut, ce pardon, cette nouvelle vie, cette régénération est pour quiconque invoque ton nom. Ceux qui t'ont invoqué et ceux qui sont en ligne, ceux qui sont partout, où nous sommes connectés maintenant, ils t'ont invoqué pour le pardon, pour l'affranchissement, pour le salut, pour la régénération. Seigneur, je prie, selon ta promesse, qui ne peut faillir, sauve qui, chacun d'eux au nom de Jésus. Pardonne tous leurs péchés, écrit leur nom dans le livre de vie au ciel, et qu'une nouvelle vie, une vie régénérée, Vienne pour chacun maintenant au nom de Jésus. Restaure la paix, ta joie, ta nouvelle vie à chacun d'eux maintenant. Merci Seigneur pour l'exaucement. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Le Seigneur l'a fait, il ne peut faillir. Chaque fois que nous demandons, il nous aide et il fait selon ses promesses. Nos conseillers sont là, membres de la cour, surveillants, nos dirigeants. Ces conseillers sont là. Comme le faisons ici, faites-le dans toutes les églises partout au Nigeria, en Afrique partout et au-delà de l'Afrique. Prenons les noms donc de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Et après cela, je reviendrai et je vais prier avec vous. Et votre guérison, c'est pour aujourd'hui. Notre pasteur, prenez le relais dans les nations pour accueillir les nouveaux convertis. Nos conseillers sont là. Ils vont prendre vos noms. Donc, dans nos différentes nations, dans les pays francophones, faites-le que les pasteurs prennent le relais pour le moment pour aider les surveillants et les conseillers à prendre le nom de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir. Donc, donner les informations Nos péchés ont été déjà pardonnés par la grâce de Dieu. Vous avez déjà la joie du salut. Vous êtes maintenant une nouvelle créature. Vous ne pouvez plus vivre dans le péché. La puissance du péché est brisée. Vous êtes totalement affranchi. Comme le faisons ici, faisons-le dans les nations et les autres. Soyez en prière pour vos plus de bénédictions et pour vos plus de tout ce dont vous avez besoin. Ce soir, c'est votre soirée. Donc, conseillers partout, accueillons, recevons les nouveaux convertis, prenons leur nom et prenons leur information. Et nous autres qui sommes assis, soyons en prière pour les miracles. Les pluies viennent déjà sur tout le monde. Et par la grâce de Dieu, les pluies de guérison viennent maintenant. Commence à dire au revoir à ta maladie. Les maladies que tu as amenées ici, tu ne les verras plus. Les paralytiques ne verront plus leur paralysie. Tout sera ôté de leur vie ce soir. Tu vas chercher tes problèmes. Satan va les chercher et il ne les verra plus. Toi, tu ne les verras plus. Tu es libéré. Prépare-toi. Sois en prière. Et dis au revoir à tout problème que tu as aveuglement va partir. Donc recevons, prenons le temps rapidement pour prendre, nous occuper de nos nouveaux convertis. Les autres, soyons dans l'esprit de prière. prepare vos et donc informer les nouveaux convertis qu'il y aura un banquet pour eux. Qui veut témoigner ce soir? Je vois tes mains. Il n'y a plus de bénédiction sur toi. Plus de bénédiction sur moi. Sur toi. Sur ta famille. Sur ta carrière sur tes études. Prépare-toi. Les nuages s'assemblent déjà. La pluie va bientôt tomber. Tu seras mouillé tout à l'heure de miracles de guérison. Tu seras mouillé de miracles de délivrance. Vous qui êtes Assis, soyez en prière pendant que nos ouvriers, nos dirigeants s'occupent des nouveaux convertis. vont tomber sur toi ce soir. Tes miracles, tout ce que Satan a mis sur ta vie, tout va disparaître. Après ce soir, plus de dialyse. Tes reins reprendront vie. Dans quelques minutes, tu verras que ton cœur est normal. Plus de bénédictions pour toi. Prépare-toi les nuages s'assemblent, les pluies vont tomber. Tes bénitions viennent sur toi maintenant. puissance de Dieu vient, la touche de Dieu vient. Rappelle-toi, euh, connexion divine, signe prodige, la touche divine, la solution divine, tout rassemblé, plus de bénédictions sur toi. Ça vient pour toi. Je te félicite. Ce soir, c'est ta soirée ce soir c'est ma soirée. Dis-toi que ce soir c'est ma soirée. Dis à la personne à côté de toi, ce soir c'est ta soirée. Ce soir, ce soir, ce soir. Prépare-toi. Ce n'est pas mérite. Ce n'est pas la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde coule. Hein ça viendra pour toi. comme notre pasteur, le prophète, vient maintenant pour faire tomber les plus de bénédiction sur vous. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Tu espères tes pluies de miracles, de prodiges, de guérisons, de délivrances. Je dis gloire à Dieu. Guérison. Quelqu'un crie guérison. Rappelle-toi, Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Là-bas, où tu es, ses yeux aveugles vont s'ouvrir. Et tu as mené quelqu'un sourd et muet, tu vas le toucher, l'oreille. Après le dernier Amen, vérifie les oreilles vont s'ouvrir et la langue muette va parler. Il y a de tumeur, hernie, quelque chose enflé sur ton corps, une fois que nous mentionne le nom de Jésus, immédiatement, cet enflement va disparaître. Problème de rein, guéri. Ulcère, guéri cancer, guéri, toute douleur qui détruit ton corps, cette douleur va disparaître. Problèmes, problèmes mentaux seront guéris. Alors, tout ce que tu veux, le salut, le plein salut, la guérison, la guérison définit la santé, tu veux obtenir une porte ouverte ça vient. Prodige, ça vient. L'élévation, ça vient. La restauration, ça vient. Toute partie de ton corps qui est perdue. Il y a des pieds de rechange au ciel. Hein. Et ces pieds de rechange seront pourvues. Et tu auras la restauration de cette partie de ton corps qui manque au nom de Jésus. Surnaturel. Il y a surnaturel. Ça vient sur toi maintenant. Après le dernier Amen, il n'y a pas de doute en cela. L'œuvre sera accomplie. Tu vas t'examiner et tu verras que le miracle est là. Ferme les yeux, impose la main, une main là où tu as le problème. et lève la deuxième main, si tu peux miracle, guérison, délivrance. Est-ce que tu es prêt? Le ciel est prêt. Père, au nom de Jésus, nous te remercions, nous glorifions ton nom. Tu es le Dieu qui ne peut faillir. Le Dieu qui a promis les plus de bénédictions. Et dans ces plus, nous avons la guérison, nous avons la délivrance, nous avons la restauration, nous avons le la puissance surnaturelle venant du ciel sur tout le monde. Je déclare ta guérison dans la vie de tout le monde au nom de Jésus. Je prie Seigneur, là où il la maladie, toute forme de maladie, tout, tout type de maladie, apporte la guérison maintenant même au nom de Jésus. Et ceux qui souffraient, je prie sors-les de cette force, de cette douleur et amène-les sur le sommet de la montagne de la santé et de, des miracles totaux au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui ne peut faillir. Nous prions que ta puissance infaillible vienne dans la vie de chacun maintenant. Touche-les et transforme chacun du, du, sommet de la terre jusqu'à la plante des pieds au nom de Jésus par tes nous sommes guéris. À ma droite, guéris. Devant moi, guéris. À gauche, guéris. Et tous ces lieux, dans ces halls, pavillons, guéris au nom de Jésus. Rends l'impossible possible. Déplace toute montagne de maladie, toute montagne d'infimité, de toute vie au nom de Jésus. Ce problème mental, cette insanité, cette folie, je te commande, sors au nom de Jésus. Je prie pour cet enflement sur le corps, je te commande enflement, tumeur, hernie, je te commande, sors au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont des maladies incurables. Je prie, Seigneur, maintenant même, hein, que ce cancer soit guéri au nom de Jésus. sait, soit guéri au nom de Jésus. Tout problème interne, maladie interne, douleur interne, soyez ôté au nom de Jésus. Problème de peau, soit guéri maintenant. Lèpre, soit guéri maintenant au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, tout ce que ton peuple espère et demande de toi, exauce les prières maintenant, qu'ils aient la guérison totale, qu'il y des prodiges, qu'il y des miracles dans chaque vie, au nom de Jésus. Du sommet de la terre jusqu'à la plante des pieds, je prie que ta puissance de guérison vienne sur chacun. Partout. Ici, partout dans les pays, dans toutes les nations, ceux qui sont en ligne partout maintenant, puissance, pour confronter leurs problèmes, balayer tous les problèmes au nom de Jésus, affranchis-les, manifeste ta puissance, accomplis les miracles, que chacun le sache et le voit. et le sente dans son corps maintenant. Merci Seigneur parce que je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. C'est fait. Examine-toi. Tu verras. Tu entendras. Et tu as ton un témoignage déjà. Vous entendez bon amen?